Com utilitzar el CAFT? Planifiqui les sessions d'exposició. No deixi passar més de dos dies sense fer les sessions d'exposició. Tri de dos a tres dies per setmana i programi fins a vuit sessions d'una hora de durada. Comenci les sessions d'exposició quan estigui segur de disposar d'una hora o una hora i mitja sense interrupcions. Per realitzar les sessions és necessari que estigui a un lloc tranquil i sense distraccions. Procuri reduir la il·luminació. Asseguis còmodament davant la pantalla de l'ordinador. Posis els auriculars i ajusti el volum de manera que el so sigui més bé fort. Mentre es vegi les seqüències, utilitzi la seva imaginació per fer-les el més real possible. hauria d'aconseguir sentir-se com si estigués vivint aquestes situacions encara que això li provoqui malestar. no finalitzi mai una seqüència que ha començat abans que l'ansietat que li hagi provocat al principi s'hagi reduït, almenys, a un poc més de la meitat. Una vegada hagi superat la seqüència, és recomanable que l'exposició a les imatges i sons que provoquen el malestar se complementin amb l'exposició en condicions reals. Per exemple, miri ofertes de viatge. Prepari la seva maleta com si se n'anés de viatge. Vagi a l'aeroport pensant a marxar a una destinació concreta. Busqui el seu vol i l'hora de sortida. Vagi a veure, enlairar-se i aterrar avions a prop de l'aeroport.